var, yok. Evde bilgisayar var. Evde bilgisayar yok. Ofiste sekreter var. Ofiste sekreter yok. Dolapta elbise var. Dolapta elbise yok. Sokakta araba var mı? Evet. Sokakta araba var. Hayır. Sokakta araba yok. Odada ne var? Odada yatak var. Okulda neler var? Okulda sınıflar var. Hastanede kim var? hastanede doktor var. Sınıfta kimler var? Sınıfta öğrenciler var. 8. Aşağıdaki resimlere bakalım. Sorulara cevap verelim. 9. Aşağıdaki cümleler hangi resmi gösteriyor? boşluklara yazalım. 10. Aşağıdaki soruları cevaplayalım.